очередная задача с последнего GP индийского гран-при. А, называется червивая филамина. Напомню ее условия. Сетку необходимо разбить на области, так, чтобы области одинаковой площади не касались друг друга стороной. Цифры в клетках указывают на то, что они относятся к области площади равной этой цифре. А то, что на черве, означает вот что, что каждая область – это червяк. То есть какая-то полоска шириной в одну клетку, которая не касается себя даже углом. Кружками отмеч отмечены крайние точки каждого червя, то есть голова либо хвост. И дополнительно каждая область, каждый червяк длины не меньше двух. Вначале начнем решать с отмеченных одинаковых кружком чисел. Очевидно, они не могут касаться, поскольку тогда это будет область не длины 6, а длины 3 червяк. Либо так, либо так. Разделяем их. Нижняя шестерка может выходить только так и вот так. Данная клетка Прижи червяку длины не меньше двух. Как мы говорили, значит она должна выходить. Ну и, соответственно, шестерка может быть продолжена только вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окружаем. Две пятерки также не касаются. Выводим эту. Эта одинокая клетка тоже должна выйти. Значит, пятерка уходит дальше, достигает этой пятерки, раз они уже коснулись. Дальнейшее не ясно. Эта клетка тоже выходит, Эти две четверки не касаются. Это выходит вот сюда. Это одиноко выходит. Это тоже выходит. Пятерка также выходит и идет сюда. Она не может завернуться. Будет 4, идет дальше. Данные две четверки также не касаются. Если они коснутся, то будет только 3. Данная выходит до этой клетки. Окружаем ее. Одиночка должна выйти. Двойки тоже не касаются. Выходит. Теперь вот эти две шестерки. Если данная шестерка пойдет наверх, то она коснется этих шестерок. И вот этой шестерки уже будет некуда выйти. Она не может коснуться этой области, но выйти ей будет некуда. Значит, эта шестерка наверх не идет. Сюда она тоже не выходит. Сколько она коснется этой шестерки, значит она выходит в бок. Эта шестерка не идет вниз. Следовательно, эти две шестерки каким-то образом относятся к этой шестерке. Через верх они не могут быть соединены. Значит, она может либо вот так соединяться, либо вот так соединяться. Через эту клеточку. Раз, два, три, четыре, пять. Но ну, она выходит наверх. Эти шестерки раз соседние, значит они продолжаются. Окружаем. Дальнейшее пока не ясно. Эта шестерка не может выйти никак иначе, как через эту клетку. Тут она никак не поместится, значит это тоже шестерка. Отсюда может пойти только вверх. Дальнейшее не ясно. Либо сюда, либо сюда. Рассмотрим теперь вот этот перспективный угол. Тут есть две тройки, которые могут быть соединены. Предположим, что они соединяются. Тогда эта клеточка должна выйти. Она не может завернуться в кружок, тогда получит тройку. Тройки не соседние, значит это тоже должна выйти. И теперь рассмотрим вот эту клетку. Она не может относиться к двойке, поскольку если она будет относиться к двойке, то внизу у нас тоже область из двух клеток, и они соседствуют. Она не может относиться к этой клеточке, поскольку тогда получится тройка, соседняя с этой тройки. К нижней она тоже не может относиться. Тоже получается тройка, соседняя с этой тройкой. Значит, наши две тройки не соседние. Разделяем их. Эта тройка выходит только сюда. Окружаем. Выводим кружок. Эта тройка также идет вверх и еще выше. Окружаем. Эта клетка не может эта змея не может остановиться в этой клетке, поскольку тогда ее размер 2, и двойки из этого кружка уже никуда не выйдет. Она коснется этой двойки. Значит, она продолжает свой путь, но опять она не может остаться и тройкой. Она продолжает его дальше. Окружаем. Она становится раз, два, три, четыре, пять, пятеркой. Двойки. Единственное важно, что сюда. Эта одинокая клетка выходит. Дальше ограждая шестерка, которая может пойти только через верх и еще выше окружаем. Эта клетка выходит к семерке и идет дальше. Это тоже выходит. Значит, шестерка идет только через верх. Окружаем ее. Два отрезка по две клетки не могут соседствовать. Значит, они соединены в единую область. 4 это 2. Пятерка теперь. Она не может вернуть вниз, поскольку останется одинокая клетка. Значит, она заворачивает вверх. Мы ее окружаем. А здесь остается область длины 2. Данная пятерка уже не может выйти ни вправо, ни вниз. Она идет вверх и вправо. Окружаем. Это двойка. Это продолжается тройка. Четверка продолжается сюда и сюда. семерка. Точнее вот так. Вот эта клетка выходит точно к семерке. И вверх она продолжиться не может. Тут нет выхода. Значит, она идет вниз, вниз. Ну и вниз, соединяясь с этой семеркой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окружаем. Эта клетка к пятерке отнестись не может, поскольку пятерка тогда должна завернуть и опять коснуться себя. Значит, она сама по себе выходит сюда. вот эта клеточка. К шестерке опять же не относится, поскольку тут она и замкнется. Значит, она относится к четверке. Окружаем. Шестерка не может свернуть, если она не касается верхней шестерки, а как-нибудь сворачивает. Тогда все шесть верхних относятся к этой шестерке, и четверка уже не помещается. Это наша шестерка, ее ограничивает. Значит, нижняя шестерка идет выше. Это одиноко должна выйти. И эта шестерка может вернуть налево, но тогда получается еще плюс 3 клетки, всего их 7. Значит, она сворачивает направо. Это 3. Четверка. И пятерка. эта клетка должна выходить. Либо с четверкой, либо без нее, но она должна выйти. Куда может пойти пятерка? Раз, два, три, четыре. Итак, она может закончиться либо здесь, либо здесь, либо здесь, но это соседняя, то есть нет. Здесь она не может закончиться никак. здесь тоже не может закончиться, поскольку тогда она должна уйти выше. Как и здесь, если она сюда приходит, то она идет до следующей клеточки. Значит, единственное место ее хвоста это здесь. Она выходит отсюда, не касается нижней пятерки, идет дальше, ну и как-то приходит к себе. Награждаем. Для двойки у нас единственный путь. Награждаем. Четверка теперь может пройти только вот так. Награждаем. Пятерка тоже определилась. Снизу двойка, сверху тройка. Касаний нет. Задача решена.